что мы теперь знаем, что медианой является значение 3 в исходной переменной, и, следовательно, а, значение 10, значение 10 в переменной дубликате. Поэтому мы ожидаем увидеть именно такое значение, которое удовлетворит нулевой гипотезе непрометрического одновыборочного теста Вилкоксона. Давайте проверим, так ли это. Нет, оказалось, что это не так. Зайдем в диалоговое окно. И видим, что вроде как медиана реальная и медиана а, предположительная совпали. Почему же отвергнута нулевая гипотеза? Дело все в том, что этот метод очень чувствителен к асимметрии распределения. Возьмем вспомогательные модельные данные. Вот, допустим, некая переменная с пятью значениями почти симметрично а, распределена эта переменная. Однако 1% наблюдений, даже полпроцента наблюдений на концах формирует асимметрию. Благодаря этой асимметрии даже здесь, хотя казалось бы, медиана является достаточно репрезентативным для данного признака значением. То есть у нас больше половина значений, половина наблюдений имеет значение меньше трех, и половина наблюдений имеет значение больше трех. Так вот, несмотря на эту асимметрию, точнее, благодаря этой асимметрии а, будет отвергнута нулевая гипотеза. Полагаем третью это значением в качестве медианы. Получаем, что гипотеза отвергнута. Таким образом, несмотря на то, что метод называется непараметрическим и предполагается его